Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Draw. Nous allons voir comment positionner des éléments dans un dessin sans devoir calculer. Prenons par exemple une échelle 1 centième, 1 cm pour 100. Autrement dit, les objets dessinés seront 100 fois plus petits que les objets réels. Prenons comme unité le mètre. Dessinons un terrain Le bouton alignement permet de centrer directement dans la page. Dessinons une maison. Par exemple 10 mètres sur 6. Nous voudrions qu'elle soit à 7 mètres du bord droit du terrain. Il suffit de modifier l'origine des règles, le point zéro, en faisant glisser l'intersection des deux règles en gardant le bouton de la souris appuyé. Des repères s'affichent, glissez jusqu'à l'emplacement souhaité, puis relâchez le bouton de la souris. Le 0 et maintenant ce coin. Pour rétablir les valeurs par défaut, double-cliquez sur l'intersection. cliquer, déplacer et relâcher permet donc de fixer l'origine, le point zéro du dessin. Positionner notre maison sera maintenant très simple. Clic droit, position et taille. Choisir le point de base, ce point de la maison devra être, à moins 7 mètres par rapport à l'origine. Et nous allons centrer verticalement, cette fois par le menu contextuel. Dessinons maintenant un puits. dont le centre devra être à 2 mètres de ce coin Ceci devient très simple. Le centre de notre objet devra être à 2 mètres de l'origine. Dessiner une cabane nous voudrions que cette cabane soit positionné par rapport au coin de la maison. Nous allons déplacer l'origine vers le coin de la maison. Puis, demander que notre cabane, ce point, soit à moins de 3 mètres et par exemple à moins 2 mètres de notre origine. Voilà comment positionner sans calculer.